मत्का सेन्ट्रलमा चियाको चुस्कीसहित म तपाईँहरूको होस्ट पिटर आइसकेको छु आज पनि क्वायर कमिटीको सपोर्टर्स अलाइज अथवा क्वायर कमिटीलाई नै रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि आज मसँग हुनुहुन्छ miss pink twenty sixteen miss international queen Nepal twenty seventeen miss universe नेपालको फर्स्ट नेपाली ट्रान्स रिप्रेजेन्टेटिभ साथसाथै डुडाइमन सोसाइटीको एसआरएचआर प्रोग्राम एडभोकेट एन्जलामा उहाँसँग आज धेरै कुरा म जान्ने कोसिस गर्नेछु किनभने म पनि उहाँबाट इन्सपायर हुन्छु एज आवर रिलेसन हाम्रो मम्मी छोरीको आज एज अ मदर डटर भए पनि उहाँसँग म इन्सपायर हुनुका धेरै कारणहरू आज म जान्नेछु भने एज अ एडभोकेट उहाँले के गरिराख्नु भएको छ भन्ने पनि जान्ने कोसिस गर्नेछु स्वागत छ एन्जलजी यहाँलाई मड्का सेन्टरमा thank you so much so हामी दुईजना चाहिँ एज सँगै काम गर्ने भएकोले एकदमै क्लोज छु र मलाई उसको धेरै कुराहरू थाहा छ सिकल सिकलमिया मम्मी है सो मड्का सेन्टरमा चर्चको चियाको तपाईँ मिस पिङ्क है ट्वेन्टी सिक्सटिन त्यसपछि miss miss international miss universe कस्तो रह्यो जर्नी इट फिल्स नाइस अनि सायद ब्युटी पेजेन्ट्सहरूमा धेरै कुरा पनि सिकेँ मैले mm-hmm. अनि पछि या it it's it's a great opportunity भन्छु सो एउटा इन्ट्रेस्ट हुन्छ कि म आफै पनि ट्रान्सुमन भएकोले होइन त्यो मिस नेपाल हेर्दाखेरि मलाई त्यो क्राउन लाएर वाक गरेको त्यो होइन अनि जब तिमीले स्टेजमा त्यो हिँड्दाखेरि चाहिँ मलाई रिप्रेजेन्ट गरे जस्तो त्यो चाइल्डहुडदेखि नै त्यो थियो सुरुमा चाहिँ लाइक हुन्छ नि आई थिङ्क आई वाज मर हुन्छ नि म धेरै नै इन्ट्रेस्टेड थिएँ यस्तो कुराहरूमा बिकज लाइक हामीले हरेक कुरा म्यागजिन्सहरूमा हेर्दाखेरि हरेक ठाउँमा हेर्दाखेरि साथीहरूलाई भन्थेँ कि मैले म चाहिँ यो म्यागजिनमा आउँछु फ्युचरमा तिमीहरूले हेर्दै गर भनेर भन्थेँ कि अनि त्यो एउटा एक तरिकाले आफू अलिकति फेमिनाइन भएर अनि आफूलाई धेरै ग्ल्यामर होइन हेर्दाखेरि वा कस्तो राम्रो मिस नेपाल यस्तो त्यस्तो ससाना कुराहरूले पनि आई वाज भेरी इन्ट्रेस्टेड के अनि त्यही कुराले नि पहिला पनि म यसो हेर्थेँ कति राम्री हुन्छ नि बिकज लाइक हाम्रो मिडियाले कस्तो ऊ गरिदिन्छ पुट्रै गरिदिन्छ भन्दाखेरि मिस नेपाल भनेको चाहिँ this is a perfect woman a kind of a perfect woman a beautiful woman भनेर गरिदिन्छ अनि who doesn't want to be called a beautiful and perfect so Aniti Mathi, me being a person was questioning my gender identity, I was always insane. I want to be that perfect woman one day, Manera. And you identify as a perfect woman these days. I think for me um a perfect woman के लाग्यो तपाईँलाई चाइल्डहुडमा तपाईँले देख्नु भएको मिस नेपाल्सहरू अथवा ब्युटी क्विन्सहरू अनि mm-hmm. आफै इन्टरनेसनल स्पेसमा पनि जाँदाखेरि त्यो त्यो त्यो कस्तो हुँदो रहेछ सुरुमा चाहिँ होइन त्यो अ काइन्ड अफ लाइक कस्तो ठुलो स्टेज है कति ठुलो मान्छेहरू होइन कस्तो फिल हुन्छ होला त्यहाँनिर लाइक त्यो चाहिँ एउटा सपना नै थियो कि अब भनौँ सानो mm-hmm। बेलामा चाहिँ आई टु थिङ्क यो एउटा सपना हो होइन त्यहाँ म पुग्दिनँ पनि होला तर यो सपनामा चाहिँ म जी एकचोटि चाहिँ जिएर फिल गर्न चाहन्छु भन्ने चाहिँ एउटा तरिकाको चाहिँ भावना चाहिँ थियो तर त्यहीँ पुग्दाखेरि चाहिँ त्यही आफूलाई पिन्च गर्ने मोमेन्ट नै हुन्छ क्या अनि पछि त्यहाँ पुगिसकेर त्यो सबै कुरा आफूले नै त्यो भोग्दाखेरि चाहिँ it's very different I would say है अब जस्तै मिस पिङ्क र मिस इन्टरनेसनल क्विन भनेर त आफ्नै कम्युनिटीको भयो धेरै सजिलो पनि भयो होला तपाईँलाई होइन त्यसपछि आएर तपाईँ मिस युनिभर्समा पनि मिस युनिभर्स नेपालको पनि फर्स्ट नेपाली ट्रान्स वुमन जसले चाहिँ पार्टिसिपेट गर्नुभयो कस्तो डिफ्रेन्ट पाउनुभयो ट्रान्सहरूको एउटा कम्युनिटीमा र एज अ जेन्डर आइडेन्टिफाई गर्नुहुने कम्युनिटीमा दुईतिर रिप्रेजेन्ट गर्दा आई थिङ्क यो ट्रान्स डेट के मिस पिङ नेपाल त्यो चाहिँ एउटा it was in a competition जस्तो लाग्यो कि मलाई I didn't feel like it was a competition rather than त्यो कम्पिटिसनमा चाहिँ त्यो पर्टिकुलर प्याजनमा चाहिँ it was more about what you're getting out हुन्छ नि वाट युआर ट्राइङ टु हुन्छ नि voice it was a basically space to voice opinion होइन त्यहाँनिर चाहिँ आफूलाई लागेको कुराहरू अनि जस्तै मेनली चाहिँ त्यो प्याजेन्टमा चाहिँ हामीले कसरी हिट गर्ने पब्लिकलाई कति mhm. कुराहरू आफ्नो कम्युनिटीको mhm. कुरा चाहिँ खुलाएर चाहिँ mhm. कसरी हिट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँनिर धेरै आउँछ अनि प्लस यो मिस युनिभर्स गर्दाखेरि चाहिँ I think it's a pageant pageant कि टिपिकल प्याजेन्ट हो यहाँ चाहिँ कसले जित्छ कसले हार्छ के हुन्छ भनेर त्यहाँ धेरै फोकस हुँदो रहेछ त्यो डिफ्रेन्स चाहिँ मैले पाएँ अनि plus a sense of family feel हुन्छ मिस पिङ जाँदाखेरि चाहिँ because you have this all people who have gone through the same thing in life होइन all trans people rather but ऊ बाहिर कम्युनिटी बाहिर काठमाडौँभन्दा बाहिरबाट आए पनि हामीले एक तरिकाले एउटा लाइफ जिएको छौँ कि सँगै सो त्यस कारणले चाहिँ a sense of family feel हुन्छ काइन्ड अफ हुन्छ नि हामीले नचिने पनि एकअर्कालाई चाहिँ वी नो इच अदर टाइपको ऊ आउँछ तर जब म मिस युनिभर्समा गएँ इट वाज क्वाइट डिफ अलिकति different for me because like मी बिङ इन्टोभर्ट माइसेल्फ म धेरै चाहिँ ओपन अप हुन सक्दिनँ क्या मान्छेलाई अनि मा I might come as very intimidating while people first meet me and they would of course tell me maybe I have attitude or something. That it just um, my face and I I'm like very introvert. Yeah, I can't talk with people. So it was very hard for me to adjust and blend in the environment. But later on, the girls were very friendly. But yeah, I felt like family in there too. Okay. Still केही छ अझै पनि यो हुन्छ नि अब तपाईँ अफिस ब्लु डायमन्ड नै काम गर्दै हुन्छ मिडियामा हुनुहुन्छ त्यसपछि आएर प्रेजेन्ट गर्ल भन्न मिल्छ मिल्छ होला एनी प्लान्स <laughs> फेरि मिस युनिभर्समा जाने अथवा कुनै प्रेजेन्टमा चाहिँ कम्युनिटीलाई भन्दा पनि as a who I am भनेर रिप्रेजेन्ट गर्ने केही छ प्लान तपाईँको या स्योर आई थिङ्क त्यही नै हो आई वाज क्वेसनिङ माइसेल्फ पहिल्यैदेखि नै like after I date miss universe I was more focused on like representing my community त्यता चाहिँ होइन so if I ever date next passion I will represent myself first and then my community भन्ने चाहिँ छ सो मैले देखेको अथवा मैले थाहा पाएको कुरा चाहिँ के भनेदेखि तपाईँले एमए हजुर गर्नुभयो टु है एमएलए हजुर टु गर्नु थ्री गर्नुभयो अनि त्यहाँ हाम्रै कम्युनिटीले पनि के कुरा भनिरहेको थियो भने एन्जलले त्यो खेल्यो होइन तपाईँको एउटा क्लिप एकदम भाइरल पनि भएको थियो है त्यो क्लिप खेल्यो तर तपाईँको भोइस ओभर चाहिँ अरूले गर्नुभयो एन्जललाई दिनुपर्थ्यो भन्ने कुरा पनि भयो भने एमएर हजुर फोमा पनि एउटा ठुलै कन्ट्रोभर्सी भयो त्यसमा तपाईँले लिड लिएर काम पनि गर्नुभयो त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ अब इफ यु आक्स मी पर्सनल्ली होइन आई वाज मैले भने नि म रादर देन म आफूलाई रिप्रेजेन्ट गर्दा भन्दा नि मैले कम्युनिटीलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको थिएँ अनि जुनै was someone who belong from a trans community अनि यो टाइप पनि छ कि trans women has very manly voices भन् भोइस भनेर होइन no it's like a common type अनि पछि त्यो मुभीमा चाहिँ खास के भयो भन्दाखेरि I wanted to represent a large हुन्छ नि मास अफ ट्रान्स वुमेन अनि त्यस कारणले चाहिँ it was not my decision to like हुन्छ नि put other people on the voice over मेरो सोल डिसिजन थिएन र मलाई सोध्नु पनि भएको थिएन तर उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने क्यान यु टक मोर अलि म्यास्कुलिन वेमा भनेर भन्नुभएको थियो मलाई होइन बिकज mhm. माई मेरो स्वर जहिले पनि has been like this but they wanted more masculine स्वर कि अनि in a way I thought I mean a medal of this है किनकि जुनीलाई हेरिकन चाहिँ कतिजना यस्तो ट्रान्स पनि हुनुहुन्छ एउटा मास लार्ज ट्रान्स पनि हुनुहुन्छ mm-hmm. जो हु हेज हुन्छ नि अ काइन्ड अफ एउटा इन्सिक्योरिटी आफ्नो विक भोइसले कारणले तर जुनिली इज अ क्यारेक्टर जसले चाहिँ त्यो मासलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ ओके सो त्यस कारणले चाहिँ त्यो हेरिकन चाहिँ it's a very positive role तर अर्को कन अर्कोतिर हेर्नुभयो भने चाहिँ इट्स अ स्टोरी तपाईँ त्यस्तो तपाईँलाई स्पेस दियो एमएर थ्रीले अनि फोरमा त्यो भयो त्यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ आई थिङ्क इट्स हुन्छ नि मलाई चाहिँ पर्सनली के लागेको छ भन्दाखेरि फोर चाहिँ इट वाज काइन्ड अफ रस अनि मलाई एकचोटि कल पनि आएको थियो so were doing continuity scene for this पहिलाको क्यारेक्टरसँग हजुर पहिलाको क्यारेक्टरसँग चाहिँ कन्टिन्युटी गर्ने भनेर भन्नुभएको थियो अनि after that I didn't get any calls अनि पछि चाहिँ दे डेड हुन्छ नि brought of a queer character but it was very stereotypical and एकदमै हाइपर सेक्सुलाइज राइट अनि त्यस कारण चाहिँ यो चाहिँ I couldn't fathom that fact because त्योभन्दा अगाडि मुभीमा म पनि थिएँ अनि प्लस उहाँसँग रिसोर्सेसहरू पनि थियो कि यो अब फोमा यस्तो क्यारेक्टर ल्याउने हो भने चाहिँ so we know this this is kind of person हामीले गएर चाहिँ कन्सल्ट गरौँ कि सो हामीले अर्को फोमा चाहिँ यो क्यारेक्टरलाई चाहिँ यसरी पोर्ट्रे गर्दा कस्तो हुन्छ भनेर उहाँले सोध्न सक्नुहुन्थ्यो र त्यो बाटो पनि थियो तर त्यो उहाँले चाहिँ एक तरिकाको एफोर्ड गर्नु भएन so is quite kind of sad तर कति कुरामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ we grow we have grown up in this kind of society where this kind of things hyper sexualization of queer people अनि पछि misinformation of queer people is very normalize के सो त्यस कारणले चाहिँ उहाँहरूले सोच्नुभयो होला this is normal I think we can do that also भनेर चाहिँ गर्नुभयो in a kind of way it's a commercial movie at the end of the day they want is bank money in the bank right so त्यस कारणले चाहिँ कमर्सियल वेमा उहाँले सोच्नु भयो होला अनि त्यही भएर फनी वेमा राखिदिनु भयो होला तर it's a very sensitive topics अहिले अहिले चाहिँ पहिला पनि थियो सो त्यस कारणले चाहिँ उहाँले नसोधिनु हुँदा चाहिँ आई वाज हर्ट तर पछि चाहिँ Uh, with the bless of God and everything, we have social media. Mm-hmm. Yeah, but I have no voice. We, uh, me and our joint of young people, we had this joint voice, voice against this kind your particular character. It was very, really, kind of queerphobic. You shouldn't do that. But they have no opinion, Rakim. And this was, I think it was a good thing that Suana later on address this fact okay so this this is what we have done is very bad and we, we apologize for that thing because के हुन्छ भने कति कुराहरूमा चाहिँ I have seen some of my friends के कति कुराहरू इन्डिरेक्टली मिस्टेकनली अब थाहा नपाएर कतिले भनिरहेको हुन्छ अनि वी ट्राई टु हाम्रो साथीहरू चाहिँ try to be very aggressive कि एग्रेसिभ एक्टिभिजममा गएर mhm, चाहिँ त्यो attack that people and I think it's not the solution of that problem कि हामीले चाहिँ राम्रोसँग कतिपय कुराहरूमा उहाँलाई थाहा पनि हुँदैन कि यस्तो कुराहरू छ हामीसँग राम्रोसँग सम्झायो भने अफकोर्स हाम्रो केसमा भए चाहिँ उहाँले अपोलोजाइज गर्नुहुन्छ र अफकोर्स नेक्स्ट मुभीमा चाहिँ होपफुली राम्रो क्वेरको एउटा क्यारेक्टर चाहिँ ल्याउनुहुन्छ उहाँले भन्ने होप एन्जलजीको यही कुरा सुन्दै एमएर हजुर फाइभ आयो भने एन्जललाई एकदम राम्रो पोजिटिभ वेमा राख्नुहुनेछ अनि हामीसँग त्यो क्यापेसिटी पनि छ मुभीमा खेल्ने त्यति मात्र नभनेर एन्जललाई म ब्रेकमा जानु अघि यहाँहरूलाई सोसियल मिडियाको पावर कति छ भनेर पनि एन्जलले भनिसकेको छ ब्रेकपछि यहाँहरूलाई उहाँको अरू पनि कुराहरू भनिदिनेछु सो टाइम फर ब्रेक मड्का सेन्टर ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ मसँग हुनुहुन्छ Angel Lama young beautiful queer कम्युनिटीको एक्टिभिस्ट सबै मान्छे इन्डिभिजुअल चोइस र आफ्नो प्रिफरेन्स अनुसार हिँड्छ हामीले एउटै बक्समा नराखौँ होइन सो अहिले चाहिँ एउटै बक्समा राख्ने चलन धेरै छ फिमेल भन्ने बित्तिकै वुमेन भन्ने बित्तिकै यो हो भनेर सो mm-hmm। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ so yeah I think it's very sad the fact that हामी वुमेनको इन्टरसेक्सनालिटी चाहिँ बुझ्दैनौँ mm-hmm। कति कुराहरूमा होइन not let alone not being a fact uh, हुन्छ नि लाइक हामीले चाहिँ वुमेन भनेर आइडेन्टिफाई गर्दाखेरि मेनली चाहिँ अब वुमेन इन डाइभर्सिटी सि ऊ के अरे डाइभर्सिटी कास्ट र कास्ट र रिलिजनको मात्रै कुरा गर्छौँ तर वुमेनभित्र पनि डाइभर्सिटीमा ट्रान्स वुमेनहरू पनि हुनुहुन्छ र साथसाथै higher class lower class people living in city area people living in remote area हुन्छ अब यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी कति प्रब्लम्स इस्युजको एक्टिभिजम तपाईँले गर्नुहुन्छ भने होइन अब फर इक्जाम्पल काठमाडौँ सिटी एरियामा बसिरहेको वुमेनलाई चाहिँ फर एजुकेसनको लागि एक्टिभिजम गर्नु पर्दैन बिकज काठमाडौँ सिटीमा प्रशस्त मात्रामा एजुकेसन र शिक्षा छ तर तपाईँ कुनै एउटा रिमोट एरियामा गएर चाहिँ जस्तो फर इक्जाम्पल जस्तो गाउँमा गएर चाहिँ त्यहाँनिर शिक्षाको एक्टिभिजम चाहिँ त्यहाँ एकदमै जरुरी छ वुमेनभित्र पनि होइन वुमेनभित्र पनि दलित महिलाहरूको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ सो हरेक एक्टिभिस्ट जसले चाहिँ वुमेनको मात्रै नभइकन चाहिँ हरेक कुराको एक्टिभिजम गर्नुहुन्छ नि त्यो भित्रको विविधतालाई चाहिँ बुझ्न एकदमै जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँले हुम्ला भनिराख्दा मेरो मनमा अघिदेखि दिमागमा आइरहेको थियो कि हुम्ला म पनि गएको थिएँ कामले गर्दा एकदमै गाह्रो भएको थियो के कामको लागि जानुभएको थियो र कसरी त्यो कामलाई सक्सेस <clears throat> गरेर आउनुभयो त्यसको बारेमा अलिकता भन्नु भनिदिउँ सो फर्स्टमा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि खासमा हाम्रो एकजना साथी हुनुहुन्छ विङ्कत राज भन्ने अनि सेतु चिल्ड्रेन चाहिँ एउटा पाइलट प्रोजेक्टको लागि चाहिँ ओपन कल गरिरहेको थियो प्रपोजलको लागि अनि उहाँले चाहिँ राख्नु भएको रहेछ the dream of fifty fifty भनेर अनि त्यसमा चाहिँ it was about climate justice के सो वातावरण जस्टिसको लागि थियो परिवर्तनको बारेमा चाहिँ त्यो कसरी चाहिँ हामीले वातावरण परिवर्तन हुँदा चाहिँ हामीले के के गर्नुपर्छ र यसले मानव उसलाई चाहिँ कसरी हानि गरिरहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो मेनली थियो र म चाहिँ धेरै पहिला अब as a being quee queer person होइन नेपालमा बेसिक राइट्स पनि छैन नि त हामीसँग सो त्यस कारणले चाहिँ म धेरै फोकस चाहिँ क्वायर राइट्स र ह्युमन राइट्समा मात्रै थिएँ र यो कुरा चाहिँ क्लाइमेट जस्टिसको कुरा होइन म एकदमै इन्ट्रिक भयो क्या बिकज मैले यसरी सोचेँ क्लाइमेटले त छुट्याउँदैन नि त यो केटा हो यो केटी हो र यो क्वेयर हो भनेर चाहिँ यसले त सबैलाई इफेक्ट गर्छ सो त्यस कारण चाहिँ it's very important that we all as a joint voice चाहिँ हामीले एक्टिभिजम गर्नुपर्छ भनेर अनि so when Abhin approach me I was very open to this idea अनि त्यसपछि the dream of fifty fifty चाहिँ किन भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ the fifty one fifty being पचासवटा सोलर प्यानल अनि वान फिफ्टी बिङ पचासवटा रुख Mhm. अनि त्यो चाहिँ हामीले हुम्लाको एकदमै एउटा विकट गाउँमा चाहिँ प्लान्ट गर्ने दिने भनेर चाहिँ हाम्रो प्लान्स थियो अनि म काठमाडौँमा बसेको काठमाडौँमै जन्मेको र हुर्केको हुन्छ नि एउटा ट्रान्स वुमेन हो होइन अनि मलाई थाहा छैन म काठमाडौँ त बाहिर गएको छु होला तर एकदमै लग्जरी लग्जरी प्लेन र गाडीबाट गएको छु कि अनि हुम्ला जस्तो एकदमै विकट ठाउँमा चाहिँ मैले सोचेँ प्लेनबाट जाने होला गाडी पाइन्छ गाडी गएर mhm. त्यहाँ गाउँमा गएर बाँडेर mhm. आउने मात्रै होला भनेर सोचेको थिएँ त अनि हामीलाई केही आइडिया पनि थिएन कि हुम्लाको कुन गाउँमा जाने जाने के गर्ने भनेर अनि फर्चुनेटली जुन हामीले राइटर राइट न फिज वानमा काम गराएको थियौँ नि त्यहाँको चाहिँ एउटा सिबिएस सिडिएस समथिङ हजुर सिडिएसको मुभको चाहिँ हामी अर्गनाइजेसनसँग कनेक्ट थियौँ अनि उहाँको लागि चाहिँ मैले कल गरेर भने अजाजीलाई कल गरेँ यस्तो यस्तो यस्तो प्लान्सहरू छ होइन यस्तो हजुरले कोर्डिनेट गरिदिनु पर्ने हुन्छ भने हामी त्यहाँ गयौँ अनि गइसकेपछि चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ रियल र एक्सपिरियन्स पायौँ कि त्यहाँ गएर मुगु बजारमा झऱ्यो जाने बेलामा अनि त्यहाँ गाउँमा गयौँ गाउँको छ घन्टाको बाटो हेर्नुहोस् अनि दुईवटा पाङ्रा मात्रै अट्ने तलदेखि तल हेर्नुभयो भने कर्णालीको खोला माथि हेर्नु भने भिड छ सो दुवैपट्टि केही तलमाथि भयो भने हामी सिद्धि भने नै त्यो ऊ छ कि अनि त्यो मेनली चाहिँ मलाई चाहिँ के कोला त्यो जर्नीबाट फर्किँदाखेरि चाहिँ मलाई के रियलाइज भयो भन्दाखेरि चाहिँ म काठमाडौँमा बसेर जुन एक्टिभिजम गर्छु होइन काठमाडौँ एक्टिभिजम गर्छु अब यदि कसैले मलाई प्रश्न सोध्नुभयो भने चाहिँ अहिले क्वेयर क्वेयर पर्सन र एलजिबिटिआई क्यु पर्सनको चाहिँ के छ स्थिति भन्यो भने मैले पहिला के भन्थेँ भने एकदमै राम्रो छ अहिले एक्सेप्टेन्स छ अहिले त एकदमै राम्रो छ भनेर भन्थेँ कि तर मैले चाहिँ कहिले पनि त्यो इन्टरसेक्सनल पर्सपेक्टिभबाट हेरेकै छुइनँ रहेछ कि त्यो हुम्लाको छ घन्टाको अब गाडीबाट गयो भने प्लेनबाट नगयो भने गाडीबाट गयो भने चार घन्टाको चार दिनको बाटोमा बस्ने त्यो क्वेयर पर्सनको चाहिँ एक्सपिरियन्स कति डिफ्रेन्ट होला त मबाट अब मैले त सबैको लागि बोलिरहेको थिएँ काठमाडौँमा मान्छेले प्रश्न सोध्दा तपाईँ जस्तो यहाँ इन्टरभ्यूमा बोलाएर प्रश्न सोद्धाखेरि तर मैले चाहिँ कहिले पनि इन्टरसेक्सनल वेमा चाहिँ सोचेको रहेन रहेछु भनेर मलाई त्यहाँबाट चाहिँ रियलाइज भयो अनि I think it was the most हुन्छ नि म हुम्ला गएर फर्किँदाखेरि I was not the same angel that I was before भन्न चाहन्छु मलाई यो प्रश्न जान्न मन लाग्यो किन सोलर प्यानल र रुख मेबी तपाईँहरूले एजुकेसनमा गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला होइन तपाईँले अथवा हुन्छ नि त्यहाँको महिलाहरूको हुन्छ नि स्थिति वाइ सोलर प्यानल सो हाम्रो मेन के अरे प्रोजेक्टको मेन उद्देश्य भनेकै क्लाइमेट जस्टिस mhm. थियो अनि सोलर प्यानल भनेको एकदमै एउटा सस्टेनेबल एनर्जी हो होइन mhm. अनि I think it's not very talked about subject अनि सोलर प्यानल्सले चाहिँ जुन एउटा एक हुन्छ नि उहाँलाई चाहिँ एउटा उज्यालो दिने र सँगसँगै त्यहाँ चाहिँ मैले के देखेँ भने धेरै जस्तो रुख काट्ने होइन बालबालिका ससाना बालबालिकाहरू अनि हाम्रो main target solar panel panel बाँड्ने भनेकै त्यहाँको दलित महिलाको समूहहरूलाई थियो होइन त्यहाँको प्रि अन्डर प्रिभिलेज पनि एकदमै अन्डर प्रिभिलेज मान्छेहरूलाई थियो अनि सो त्यस कारणले चाहिँ हामी त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ मैले आफै नै रियलाइज गरेको थिएँ कि अनि हस्पिटल जानलाई तपाईँ नेपालगञ्जको लागि दुई दिनको गाडीको बाटो जानु पर्थ्यो भनेपछि त्यो ठाउँमा बत पहिरोले पोल पनि भत्किने बत्ती राख्यो भने पोल पनि भत्किने त्यो ठाउँमा चाहिँ I think it's solar panel was something that was very feasible for those people सो त्यस कारणले चाहिँ सिडिएस पार्कसँग त्यहाँको मान्छेसँग कुरा गर्दाखेरि पनि सोलर प्यानल चाहिँ I think it will be very helpful भनेर हाम्रो अगाडि चाहिँ एउटा केस स्टडी पनि थियो जो चाहिँ एउटा think she was a thirteen years old girl उसले चाहिँ पहिला उसको घरमा चाहिँ सोलर प्यानल थिएन र उसलाई पढ्न पनि मुस्किल भइरहेको थियो रातिको अवस्थामा र प्लस आफ्नो दिनचर्या बिताउनलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो र त्यस कारण चाहिँ उहाँले रुखहरू काटिरहनु भएको थियो अनि रुख काटेपछि हामीलाई थाहा नै छ क्लाइमेट चेन्ज हुन्छ र प्लस एफोरेस्टेसनले चाहिँ हुन्छ नि डिफरेस्टेसनले चाहिँ ठुलो चेन्ज ल्याउँछ क्लाइमेटमा सो त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो मेन फोकस सोलर प्यानल थियो अहिलेको लागि अनि त्यस कारणले चाहिँ केस स्टडी भइसकेपछि पनि हामीले पछि आएको रि त्यो केस स्टडीबाट पनि हाम्रो like you can go and see our videos on YouTube Eco Warriors at Instagram अनि युट्युब भए पनि चाँडै आउँछौँ टिकटकमा इको वारियर्स छ you guys can follow Eco Warriors Nepal है सो त्यहाँ पनि भिडियोजहरू छ you guys can go watch अनि सो या मेनली हाम्रो बेस चाहिँ रिसर्च अनि मोर त्यहाँको जुन पर्टिकुलर अन्डर प्रिभिलेज मान्छेलाई चाहिँ के चाहिएको छ भन्नेमा चाहिँ बिचमा चाहिँ थियो के बिच यो तपाईँको काम र यो साहसलाई हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ भने गुड लक फेरि यस्तै काम गर्दै गर्नुहोला उहाँको इकोरियर टिकटक इन्स्टा र फेसबुक पनि हेर्दै गर्नुहोला फेरि टाइम भएको छ ब्रेकको म छु एन्जलसँग फेरि पनि स्वागत छ मटका सेन्ट्रलमा म छु एन्जलसँग यसरी यति मजाले बोल्ने अथवा तपाईँले जुन हिसाबले आफूलाई प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ यो ग्रुमिङ कहाँबाट भयो सुरु पब्लिक स्पिकिङ स्किल्स चाहिँ सुरुमा मैले होइन मैले रिकल गर्दाखेरि चाहिँ पहिला स्कुलमा हाम्रो के हुन्थ्यो भने एसेम्ब्लीमा मर्निङ एसेम्ब्लीमा लाइन बस्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जहिले पनि एउटा क्लासबाट पर्टिकुलर क्लासबाट चाहिँ चारजना आएर thoughts of the day news अनि सबै भन्थ्यो कि अनि मलाई चाहिँ त्यतिखेर थट्स अफ द डे भन्ने चाहिँ एउटा हुन्छ नि लाइन कोड भन्ने थियो कि डेको लागि अनि म गएको थिएँ भन्नलाई अनि मैले भनिसकेपछि चाहिँ म क्लासमा फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ एउटा म्याम आउनुभयो कि अनि म्याम आएर चाहिँ नि मलाई oh it was you I thought it was this girl भनेर उहाँले एउटा केटीलाई पोइन्ट गर्नुभयो इन्डिरेक्टली उहाँले के भन्न खोज्नु भएको थियो भने I sounded very feminine in that mind भनेर so from that day on I हुन्छ नि I was very demotivated to go on stage अनि पछि स्पिक पब्लिकली बिकज त्यतिखेर त I was confuse about my gender identity and I was presenting myself as a male सो त्यस कारणले चाहिँ आई वाज भेरी डिमोटिभेटेड त्यतिखेर तर पछि जाँदै गर्दा चाहिँ आई टोल्ड यु भन्छ आई मेट सो मेनी ब्युटिफुल पिपल सच एज यु पिटर्स इयर राइट अनि अफकोर्स लाइक पिङ्की मम्मा भूमिकाजी देवर भेरी हुन्छ नि भोकल अबाउट देवर राइट्स अनि आई थिङ्क मेरो फर्स्ट इन्टरभ्यू नै तपाईँको थियो होला तपाईँको अनि पिङ्कीजी अनि पछि भूमिकाजीको कान्तिपुरमा थियो होला सायद होइन अनि या नो त्यस्तो बट लाइक मेरो फर्स्ट इन्टरभ्यू मैले देखेको नै त्यही थियो अनि आई वाज लाइक हुन्छ नि एक एक तरिकाले मैले रिलेट गरिरहेको थिएँ कि यति म हुन्छ नि म एउटा कम्युनिटीको मान्छे उहाँ पनि हुनुहुन्छ एउटै कम्युनिटीको मान्छे यति भोकल चाहिँ कसरी यो मान्छेहरू द कन्फिडेन्स लेभल हरेक कुरा चाहिँ मैले त्यतिखेर आफूलाई दाँच्थेँ कि अनि वेन आई केम मैले भने हजुरलाई ब्युटी प्याजन्टमा चाहिँ एक तरिकाले चाहिँ one of the good thing अब beauty pageant is that they will groom you public public चाहिँ स्पिक कसरी गर्ने बडी ल्याङ्ग्वेज हरेक कुरामा सो त्यस कारणले चाहिँ यी ससाना कुराहरू प्लस आफूले कति भोगेको कुराहरू कि मनमा त छ नि त एक्सपिरियन्सहरू I come from very lower middle class yeah lower middle class family मेरो फ्यामिली my parents have never seen school in their life होइन सो mm-hmm. त्यो पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ म स्कुलमादेखि लिएर भोगेको कुरादेखि लिएर मेरो फ्यामिलीको पर्सपेक्टिभबाट भोगेको कुराहरू चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ पछि मैले मिक्स गरेर हजुरहरूलाई देख्दा चाहिँ हजुरहरू यस्तो भोकल हुनु भएको हो देख्दाखेरि चाहिँ I think a kind way I learn in a way I was force to learn this भनौँ सो पब्लिक स्पेस त्यहाँ चाहिँ कस्तो छ अहिले पनि ट्रान्सवुमेनलाई हेर्ने पर्सपेक्टिभ अथवा तपाईँ कहीँ गएर बोल्नुहुन्छ कुनै रेस्टुरेन्टमा जानुहुन्छ होइन अथवा कलेज जाँदाको कुराहरूलाई अलिकता रिलेट गर्नु सो कलेजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कलेजको ऊहरू टिचर्सहरूदेखि हरेक कुरा चाहिँ दे आर भेरी पोजिटिभ म पढ्ने कलेजमा and I sir in KNK college New Baneshwor अनि त्यहाँ चाहिँ मलाई स्कलरसिप पनि दिनुभएको थियो इलेभेन र टुवेल्भमा अनि bachelors I'm studying second year in BSW अहिले होइन पहिला मेरो टु इयर्स ग्याप भएको थियो बिकज अफ माई ट्रान्जेसन अनि त्योभन्दा अगाडिको कलेजमा चाहिँ I drop out because I couldn't take the bullying from people होइन mhm। अनि प्लस टिचर्स एन्ड एभ्रिथिङ म त्यहाँ चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको थियो मलाई because they couldn't understand me and I couldn't understand them के सो त्यस कारणले चाहिँ it was very hard for me to fit in in such place अनि त्यो लर्निङको त कुरै नै आएन सो त्यस कारण चाहिँ I drop out I took my transition time अनि when I was confident and ready enough I मलाई केएनके चाहिँ आफै एप्रोच गर्नुभयो सो यु क्यान स्टडी भनेर अनि केएनकेमा चाहिँ it was very positive environment I would say so it is very positive outlook छ अहिले तर still there is lot of हुन्छ नि वर्क्स टु डु बिकज अस्ति भर्खर चाहिँ एउटा के स्टोरी आएको थियो भन्दाखेरि आई थिङ्क एलन दाई can agree with me on this also हाम्रो एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो लेस्बियन साथी सिक्किम फ्रम uh, नेपाली नै हुनुहुन्छ तर उहाँले सिडनीमा बसेर चाहिँ काठमाडौँमा पर्टिकुलरली एउटा क्लब म नामले लिन्छु एलओडी क्लब जानुभएको थियो उहाँ होइन अनि उहाँ चाहिँ एकदमै ट्रान्स म्यास्कुलिन प्रेजेन्टिङ पर्सन हो कि mhm. उहाँ जन्मिँदा उहाँ been as a women cis women भए पनि ट्रान्स म्यास्कुलिन चाहिँ उहाँले आफूलाई प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ सो त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँले योनि लिएर जन्मे पनि महिला भए पनि उहाँले चाहिँ आफूलाई चाहिँ एकदमै म्यास्कुलिन वेमा पुरुषको जस्तो कपडा लगाएर चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ सोसाइटीमा सो त्यस्तो उहाँ चाहिँ वासरुम युज गर्नुभएको थियो अनि उहाँ चाहिँ लेडिज वासरुम जानुभएको थियो अरे अनि एक दुईचोटि जाँदा चाहिँ के भन्नु भने पछि जाँदाखेरि चाहिँ क्वेसन गर्नुभयो अरे एकदमै त्यो क्वेसन पनि ह्युमिलेटिङ तरिकाले हुन्छ नि जस्तो तपाईँले हुन्छ नि तेरो बाउको टाउको र हजुर बाउको शिर भन्नेमा डिफ्रेन्स हुन्छ नि त्यस्तै कारणले चाहिँ उहाँलाई तेरो बाउको टाउको नै भन्नुभएको रहेछ क्या mm. एकदमै ह्युमिलेट फिल भयो अरे कि उहाँलाई चाहिँ अनि सो त्यस कारणले यस्ता यस्ता ससाना कुराहरूले चाहिँ म स्टिल पनि क्वेसन गर्छु कि म के अरे काठमाडौँको स्पेसेसमा चाहिँ क्वार पर्सनहरूलाई mm, चाहिँ कता कता सेफ छ र कता कता सेफ छैन so me being a trans women myself होइन मैले चाहिँ सोच्नुपर्छ म कुनै रेस्टुरेन्ट ब्रान्डमा कुनै क्लब्समा कुनै कुनै पनि इन्स्टिट्युसनमा गयो भने चाहिँ सो यो पर्सनले चाहिँ मलाई कसरी लिन्छ त्यहाँ गएर चाहिँ के हुन्छ भनेर चाहिँ मैले एकचोटि न एकचोटि चाहिँ सोध्छु ढोकाबाट निस्किँदाखेरि तपाईँले अघि भनिरहेको भएको कुरामा पब्लिक स्पेसलाई अब तपाईँले भने जस्तो न्यारो डाउन गरेर अथवा त्यसलाई चाहिँ जेनरलाइज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ र तपाईँले पर्सनली पनि के गर्दै हुनुहुन्छ हजुर सो पर्सनली चाहिँ yeah I have always been active since the day first that I knew के अरे I was a trans women भनेर म एक्टिभिजमको फिल्डमा अगाडिदेखि नै म सोह्र वर्षदेखि लागेको मैले अहिलेसम्म एचआइभी एड्सको लागि पनि काम गरेको छु अनि प्लस चाइल्ड राइट्समा पनि काम गरेको छु सेभ द चिल्ड्रेनसँग र प्लस राइटर राइटमा म अहिले एक्टिभली सिएससीको लागि काम गरिरहेको छु सो मलाई जबसम्म थाहा छ मैले अहिलेसम्म एक्टिभिजम नै गरिरहेको छु किनकि there is no way out for queer person as a individual like me because म त्यहाँ चुपाएर बस्नै सक्दिनँ किनकि जहाँ कि मेरो राइटको सवाल छ मेरो अधिकारको सवाल छ म बोल्नै पर्छ भनेर चाहिँ म बोलेको छु तर कतिले बोल्नु हुँदैन त्यो आफ्नो ठाउँमा ठिक नै छ तर मैले चाहिँ बोलेको छु र आई थिङ्क पहिला एक्टिभिजम गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्थ्यो भन्दाखेरि यो हाम्रो अधिकार हो हामीले बोल्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्थ्यो तर अहिले चाहिँ सबै व्यक्तिहरूले समाजमा भएको सबै व्यक्तिले चाहिँ के सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा कुनै पर्टिकुलर कम्युनिटीको राइट मात्रै नभइकन चाहिँ यो हाम्रो सबैजनाको चाहिँ एउटा अधिकारको लागि कुरा हो र हामीले पनि आवाज उठाउनुपर्छ होइन त्यो आवाज उठाउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ यस्तो कुराहरूमा फर इक्जाम्पल कुनै ठाउँमा महिलाको कार्यक्रम भइरहेछ भने महिलाभित्र पनि भएको विविधता पारलिङ्गी महिला ट्रान्सवुमेनलाई पनि हामीले ल्याउनुपर्छ त्यो एउटा इन्भिटेसनले पनि एक तरिकाको पोजिटिभ चेन्ज ल्याउँछ होइन त्यो प्रोग्राममा सायद सयजना आउनु भएको छ होला त्यो सयजनामा बिसजनाले बुझ्नुभयो भने त्यो कति काफी हुन्छ बिसजनाले गएर पछि अर्को बिसजनालाई भन्नुहुन्छ सो त्यस कारण चाहिँ चेन्ज आफूबाटै स्टार्ट हुन्छ तपाईँले आफै स्टार्ट गरेर डेली एक्टिभिटिजमादेखि लिएर सानसानो प्रोग्राममा चाहिँ हामीलाई इन्भल्भ गराउनु भयो भने त्यो नै पछि गएर चाहिँ एउटा जेनरलाइज वेमा गएर चाहिँ हामी नर्मलाइज हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई हामी ट्रान्स वुमेन र क्वार्टी thank you so much for this beautiful code कि if you want to change start from you होइन त्यति भन् भन्दै म आजको प्रोग्राम एन्ड गर्न चाहन्छु मलाई एउटा गिफ्ट पठाउनु भएको छ right right now Beyond Beijing कमिटीले उहाँहरूलाई त्यो गिफ्ट माइन्सलाई दिँदै आजको प्रोग्राम एन्ड गर्छु thank you thank you you so much खोलेर पनि देखाइदिनुहुन्छ oh, पढेर सुनाइदिनुहुन्छ so it's a lovely gift यहाँ comprehensive sexuality education for all भन्ने छ my body my choice which is very important अनि plus ensure sexual and reproductive health and rights these are all really important thing and abortion is a health care thank you एन्जलजी यहाँलाई समयको लागि thank you so much for मटका सेन्ट्रल पिटरजी अनि I hope you see success in life more thank you every one TV thank you every one for having me आजको एन्जलसम्मको बसाइले धेरै कुरा यहाँहरूले जान्नुभयो होला म हामी अनि तपाईँभित्रको म खोज्नुभयो भने यो संसार परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ म पनि एन्जलबाट इन्सपायर हुन्छु तपाईँ कतिको हुनुभयो हाम्रो यो इन्टरभ्यू हेरेपछि तपाईँहरूले कमेन्टमा लेखिदिनु होला अझै पनि एन्जलको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ एन्जल लामाको सोसियल मिडिया इन्स्टा फेसबुकमा पनि जान सक्नुहुन्छ भने उहाँको इको ओरियर उहाँले गर्नुभएको कामलाई पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यति भन्दै म यहाँहरूबाट आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु पिटर अर्को बसाइमा फेरि यस्तै साहसी अनि परिवर्तनका सम्भागहरू लिएर आउने बाचा गर्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद It's an AP1 presentation.